Dua orang, orang. yang tengah nih apa? Aduh musuh lagi. Minyak nak, minyak Oh, di atas nak di atas bisanya itu atas genteng tuh bisanya terjun nak, terjun nak. Kawannya di depan, depannya lari ke musuh. Ini kawannya, Dek. Harapan hitam nih. Ini kawan kena. Belakang kita. Uh. Sudahlah. Aku Somewhere. Just have use it kunin niya. Feeling like your grip right there all of a sudden I feel your heart beating susahnya ya mati mati wah wah wah 私の。 bisanya tinggal ini nak ini nak I can feel it somewhere inside me. Like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect it's hard to believe. where We're leaving. I can feel my heart stop beating. bawah yang bawah kita tuh pas harapan kita tuh ya itu tuh ini bapak ini masa pakai onak pakai onak pakai onak bentar nak ada hidup bapak hidup I'll be right there all of a sudden I just